a notícia que nossa escola ia fechar. Então, queria que a nossa escola não fechasse, porque eu queria ficar perto da minha mãe e do meu pai. E não queria né? ir longe, porque assim eu ia ficar perto da comunidade e perto da minha família. Ótimo. Estudando aqui, perto de mamãe e de papai. Escola fechasse, porque é a única coisa que a gente tem nessa comunidade. E eu ficava perto do meu pai, da minha mãe quero ficar perto da Quero ficar perto de mamãe Eu quero ficar perto da mamãe e Já faz muitos anos, né? Quando eu era criança, tinha sete anos, comecei a estudar. Então, é, não me formei, porque aqui, já sabe, né? A gente chega ao ponto de parar. Meus irmãos, que meu irmão mais velho tem 52 anos, também estudou nesse colégio. E depois eu casei, coloquei meus filhos, tenho meus filhos tem um com 10 anos, outro com 5, e sempre estudou nessa escola. Então, depois que falaram de parar, de fazer esse colégio parar, nós todos, nossas mães aqui, né, dessa localidade, está muito preocupado, por quê? É dificuldade para a gente, porque aqui nem tem ponte também para os carros passar quando está chovendo. Se der uma enchente, os carros, as crianças vão ficar do outro lado então qual é a mãe que vai ficar é, feliz com isso, né? Nós estamos muito tristes, nós não queremos que fechasse aquele colégio, aquela escola ali, porque ela é muito útil, não é de hoje. Muitos anos que aquela escola ali hum. fez, é benefício para todos os filhos da nossa comunidade. Hum. Eu mesmo, no meu caso, eu sou sozinha, meus meus irmãos, minhas irmãs não moram aqui comigo. E eu tenho minha mãe, meu pai, todos dois são doentes. Então eu cuido da minha casa, do meu esposo, dos meus filhos e ainda da minha mãe e do meu pai. Então aí fica muito difícil para tirar meus filhos de casa, tem que esperar o carro, que o carro não passa na porta. Nós temos que ir hum. para a estrada central, esperar o carro para mandar. E meu menino é, tem cinco anos e eu tenho muito cuidado, né? Porque hoje em dia sabe como é que tá as coisas. É, eu estou aqui, primeiramente pedindo a Deus e a Nossa Senhora e lutando para ver se essa escola, a escola Antônio Borges, fica aqui em Cotanguba, porque meu filho estudou aqui e esse ano é o primeiro ano da minha menina pequenininha e eu queria que ficasse pertinho da gente aqui. Porque a, nessa comunidade não tem nada e uma escola que tem já quer tirar para outro canto, eu acho que isso não existe, porque todo mundo tem seu direito de ter tudo perto da mãe. reunião para dizer para o pessoal que faz parte da Secretaria de Educação que nós pais não vamos aceitar que os nossos filhos eh, vá para a escola de Aventas, porque nossos filhos têm uma escola adequada na sua comunidade e em vez de eles estar mexendo com a nossa consciência, estão mexendo com o psicológico das crianças, porque as crianças não querem aceitar outra escola não ser essa. Então eu digo para eles assim, que eles se for pai, mãe, se coloque em nosso lugar e veja, e escola, é o livro da nova, por mim mesmo, enquanto agir, assim, eu dizer assim, agir força, vigor, não vão por mim, e se os pais que estão aqui hoje quiserem bater o pé e dizer que não vão, não vão, o homem vai ficar batendo meses e meses aí na estrada, porque nós não vamos ficar iludidos apenas em rapar uma estrada e colocar nossos filhos só porque raparam a estrada e por que colocar saco? Porque eu digo os eles assim, se eu gostasse, se eu gostasse de arrumadinho, eu gostaria de feijão, padre, eu não gosto não. Então não adianta vir com esse negócio de arrumadinho pra mim não, que não vai adiantar não. E se vire pra aqui novamente, é reunião, eu digo, minha filha não vai para a escola de aventos. Sou funcionária dessa escola há 33 anos. Professora? Professora. Eu lutei muito pela comunidade, ensinei a muitos alunos aqui, que hoje são pais deles já estão estudando. Então eu acho que uma coisa errada é fechar uma escola dessa, com uma estrutura dessa, esses alunos saírem deslocados aqui para a vida, é, muito cedo, sem café da manhã, não, não, tem que acordar muito cedo, porque o transporte passa muito cedo. E essa história desse ônibus não vai funcionar porque o inverno pesado, ele não funciona porque meus filhos já passaram por isso e não, a, a não permite que volte eu acho que não, nós não aceitamos esse fechamento dessa escola. Porque é a única coisa que na comunidade, é uma escola, que vai ter evento, não vai ficar isolado, uma escola dessa, tanto essa aqui como a Maria Auxiliadora, né? A comunidade é de, de grande importância na comunidade. Então os pais estão bastante revoltados, estão dizendo que vão tirar as transferências para colocar para outro município. Aí quer dizer que o, o, o município de Gravatar vai perder muito com isso. Né? Porque se tira do município de Gravatar para para o município, quer dizer, que tem percurso o município. Né? Então eu acho que o pessoal, as autoridades, devem pensar mais e ver se está correto. Meu nome é Cíntia e meu filho mais velho já estudou aqui, tem 12 anos. Esse aqui também está matriculado. Eu não aceito que feche essa escola aqui, porque é uma escola propícia para os filhos da gente que são pequenos. A gente que somos agricultora, fica melhor para a gente vir trazer ele, fica melhor para a gente vir ir buscar. Eu não aceito. Eu já estudei aqui também e não aceito isso. Eu não aceito que feche a escola Monsenhor Eugênio Vila Nova e o meu filho ele não vai para a Venca. Eu transfiro para outro colégio, mas eu não vai para a Venca. A escola não deve fechar aqui em Vaza Grande por conta que o ensino aqui é muito bom. Meu filho estudou aqui, minhas duas filhas também. Hoje tem uma formada de pedagogia, pós-graduação. Tem um filho que é formado de professor. Ele fez o Enem, passou, ganhou a faculdade de administração faz administração. Hoje ele é concursado, não é de gravatar, mas ele fez o concurso, ele é concursado com 20 anos e então fez agora é nem novamente, então ele ganhou para federal. Vai ele está fazendo, vai fazer letras, começar, ganhou, já fez a matrícula. E por quê? Vai fechar uma escola dessa, né? Tão boa que é a comunidade, enfim, não tem professores aqui capacitados para ensinar. Então não deve fechar, os pais estão muito revoltados e a gente não pode nem que essa escola feita.